si a vida inteira você esperou um grande amor e de triste até chorou sem esperanças de encontrar alguém. Fique sabendo sozinho.